Ha, ini sunat bagi kita mandi sunat masuk Mekah. Sunat bagi kita mandi sunat masuk Mekah. Mana ha, saya cerita ni dari segi hukum. Ana ha, dari segi hukum. Ada orang kata, nah ada orang tanya ustaz, ada orang habaq kata kalau pergi Mekah jangan mandi lagi, tak pergi hang terkejut kena ayak lagi takut demam. Betul tak? Itu orang kata. Tapi hak ni hak Nabi suruh. Nabi Nabi suruh kita buat sunat mandi mandi sunat masuk Mekah. Ha, ustaz kalau tak mandi tak apa, sah tak? Sah, tak buat pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Nah, tak tak salah. Tapi sebaiknya kita buat. Kalau boleh buat kita buat. Bila pula kita nak buat? Sebab dia nak mandi sunat masuk Mekah ni apabila kita masuk ke Mekah. Bila kita nak kita nak buat? Nak pergi umrah kali lagi? Nak pergi umrah sekali lagi ataupun nak pergi haji pula ah? Ha? kan baru kita nak boleh buat mandi sunat masuk Mekah pula. Ha nah, jadi eh, kelebihan yang ada kita buatlah.